Hoje eu não consigo seguir um ritmo de treino como, como eu gostaria, como eu sempre fiz. Né? Eu tenho que, que jogar de acordo com como minhas costas vão mandando. Eu acredito que eu não vou conseguir chegar no mesmo nível igual eu cheguei a, né, todos os anos atrás, mas eu acredito que eu posso sim fazer uma boa competição. Até porque competição é competição, é, é a hora do vamos ver, então você, põe à prova tudo que você aprendeu durante a vida. Tem que confiar nisso e, né, e torcer para as costas me ajudarem, porque pode, pode acontecer de, de chegar ali na hora, dar um mau jeito e não ter o que fazer. Não posso descansar agora, tenho que sentir a dor, levantar a cabeça e competir, não tem o que fazer já faz um tempo que ele tem essa hérnia de disco nas costas. Só que calhou justamente de ele precisar né, competir e não poder parar para recuperar direito, porque ele precisava estar tá passando de, por etapas, passando por competições, conquistar vaga, depois de várias outras competições, até chegar na Olimpíada, ele não pode parar. Nas preliminares, ele precisa ficar entre os 18 eu acredito que ele realmente consiga. Na SEMI são 12, então é mais difícil. Ele é perseverante. Ele, ele desde pequeno, assim, quando ele quer alguma coisa, ele vai atrás. Foi um ano bem, bem difícil para gente em relação a treinamento. Né? Tinha dia que que o Hugo treinava muito bem, estava bem fisicamente, chegava no dia seguinte, a gente já tinha planejado algumas coisas e ele já estava sem condição nenhuma de treinar. Né? Então foi muito difícil, a gente não conseguia planejar. Cada dia era um dia, ah, hoje está bem, então vamos fazer, hoje não está bem, então vamos mais devagar. E eu acho que toda essa dificuldade né, trouxe um crescimento muito grande.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 é, eu já comecei já não tão bem, né? Mas aí depois eu fui recuperando, né? Eu fiz o, depois o segundo salto, fiz bastante bem. O terceiro salto, bastante bem. Aí o quarto salto eu dei uma bobeada, mas, né, mas não foi tão feio Né? O quinto salto, é, dentro das condições eu fiz bastante bem também e o sexto salto fiz bastante bem. Somei 422 pontos, que é bastante ponto, porque é uma competição muito dura. São, foram, aqui foram 3 horas e 15 de competição é, né, um salto a, a cada meia hora. É bem difícil, você tem que estar muito bem preparado para isso. Fisicamente, tecnicamente, ele chegou bem debilitado nos jogos, mentalmente ele chegou muito forte, capaz de, de, de extrair né, o melhor dele, mesmo não tendo treinado para isso. Eu acho que a males que vem para bem. Foi um momento muito difícil, mas que serviu para fortalecê-lo muito mentalmente e proporcionou que ele fizesse a melhor apresentação dele nas Olimpíadas. Faz mais de 50 anos que não vai no brasileiro na semifinal de plataforma. tivesse que viver, né, sofrer tudo que eu sofri outra vez para estar tá onde eu estou hoje, né, eu sofreria.